假设我们开机选单要要改哈，我们使用的是 GRUB 这支程式 g r a b c a s t o m 这支，这时候需要管理者的密码。接下来他会把我们的开机的选项把它载入，你可以适时的调整，比方说这边选项有好几个，如果你不需要的话，像记忆是你不需要的话，你可以把它移除。 啊，这忆体的设置不要，那我们就剩下开机两个。前本来开机有三个选单的，我们剩下两四个，我们剩下两个。然后如果顺序要改，也可以按用这个来调换，啊，这个来调换，那移除。然后在一般设定里面，开机要几秒，你也可以改。像我这边为了加快我们那个选单，我就不要让它等。 就直接进来。在外观设定这边有一些可以设定字形大小，你可以设定啊，这字形大小，你嫌它的字太小，你可以放大。然后字放大的时候，它会出现一个这样子警告讯息，基本上没什么问题。最后你只要把它存起来，这样就可以完成开机选单的修改。 那从开机的时候，你就会看到你改的改完的选单就会生效。这是开机选单，如果你有真的有必要修改的话，你可以使用我们的 g r 的 b Cast M I E R 这一支程是哈。